我就是，我觉得透过今天这样子，就是有效率的三个小时的会议的过程里面，其实我觉得是非常有帮助的。不同呃单位的，然后跟我们包含第三方，包含远通什么，就是我都把我所有的问题一一的提出来。那我必须说，就是我觉得他们给我的答复都是很完整的。其实。 今天透过这样讨论，看到网友有一些很正面的一些肯定，或者是大方向给我们一些意见。我们认为说，这都是对于我们未来在推下一个合约上面很重要的相会相对的内容，我们一定会纳入未来的政策参考。我想这才是做协作会议最主要的一个目的。